Приветствую всех, кто смотрит третью серию Life is Strange. Мы продолжаем играть. Остановились там же. Нас Хлоя спасла. Хлоя оказалась та девушка, которую мы спасли. И мы зашли, кажется, в ее комнату. Да, это ее комната. Да, да, да. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill out zone. My step fear makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Итак, нам нужно включить музыку для нее. У нее здесь есть коробка. Коробка. С чем? С фотками. Коробка с фотами. Э, она и отец. Довольно прикольная фотка. Ой, киса. Ладно. Так, дальше. Что здесь? Листок? Что за листок? Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. Ага, ремонт автомобиля требуется 3000 баксов, 6 долларов и 2 цента. Слишком дорого. Hey, that TV used to be in the living room. Ну, а теперь он стоит у нее в комнате. Плакат. Ну, понятно, что взглянуть, это какая-то группа, наверное. Не знаю, рок-группа, может быть. Включим удлинитель. Да. Ой, лампочки замигали. И система включилась сразу же. Посмотрим. объявление о пропаже. Их куча. Видимо, она их развесила. Что здесь? Что здесь есть? Who Офигеть. Да. За парковку все штрафы. Она их выкидывает, она их не оплачивает. Ну, оно и логично. Оно и логично, честно. Ну так... Нет? Нет там диска. Нету. Что здесь? She looks super happy. Mm-hmm. She looks super sad. She looks super stoned. Супер веселая, супер грустная, супер обкуренная. Вообще все состояния человека. Ужас. Так, ладно. Погодите с коробочками. Хочу посмотреть открытка. Арагон Клост. This postcard is from Rachel Amber. Uh, miss you. I miss you. Скучаю по тебе, вот бы ты была здесь, Рэйчел. Ну и адрес. Да, и адрес, куда отправлять. Она это, интересно, отправила до или после того, как исчезла? Что здесь? Рисунки! Э, девочка-убийца. Э, супер. Девочки. <laughs> Да, прикольные рисунки. Я бы так никогда не смог нарисовать. Я в этом уверен. Что здесь? And it reeks like dirty laundry. Эх. Реально, да. Эм, что здесь? Что, что тут такого? Dude, you broke my glass Snowdo. Thanks. Эм, я все исправлю. Исправили. Все. Шкаф. Oh, this is a flashback to you. Our super secret closet lair. Выдвижной ящик. Что здесь интересно есть? О, все темное, все черное. Да. А это что? Chloe что was это? always taller than me. We made her dad keep track of her height. Ага. И по всей видимости, если там заканчивается, значит отец все умер, да? Или ушел? Я я не понимаю, умер, ушел или что? Что он? Где он? Мусор. Мусор. Ну, конечно, с Хлоей, да? Что здесь? Что здесь? Что за коробка такая? Диск! Мы нашли диск! Нужный нам диск. И... Рэйчел? Это же Рэйчел, да? Они были подругами. Да? Hey, give me that. Sorry. Ага. I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. Если не очень даже хорошими подругами. Это Рэйчел. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Mm-hmm. Mm. No, I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. А, и что же произошло? So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? Six months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. С чего ты говоришь, что она уехала, а? What about her parents? Are they looking for her? They're in denial. Max, I know she's missing. I assume you know more than that. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Кто? And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Ну почему все сразу? Ну, А мама? У тебя есть мама. Она тебя, я думаю, не кинет. Ну ладно. Ее не исправить, видимо. Эх. Музыка, которую вы не услышите, ведь авторские права могут мне повесить за это, поэтому я ее не включаю громко. Я ее слышу, да. Хорошая музыка, опять же, гитара. Играет гитара. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Ну, как хочешь. Как хочешь. Пошлите. Тогда посмотрим на дом. В ванную зайдем, раз она открытая. Что за вещи? Whoa dark. I cannot а, see anything. Ладно, сначала свет. This is definitely Joyce's makeup. Косметика. Э, она вообще косметикой пользуется, Хлоя твоя? Что oh, здесь? Chloe is taking those pills. I hope she's okay. Я не знаю, что это за таблетки. Да, они только по рецепту. Я не знаю, что это за таблетки. Кто знает? Кто знает? Напишите в комментарии, что это за таблетки. И для чего они? She's the opposite of shy. Of me. Ну, зато у нее синий волос. Да. <laughs> ну ладно, в этой рисовке синие волосы очень клево выглядят. Аркадия Бэй. Фото. You can't go home again, said Thomas Wolfe. But here I am. А это, кажется, комната мамы. This must be Chloe's parents. Так. Man, I am nosy today. Птицу надо спасти. Э. Нет. Птицу надо спасти. Я хочу спасти птицу. Оп, залетела. Все. Ты теперь можешь пока что быть живой. Да, птица? You've been resurrected, Birdie fly, be free. Да-да, ты свободна, ты свободна. Act, react or die, a 21st century survival guide. Whoa, apocalypse self-help. Вот-вот. Что здесь? Sweet. David Matson. Дэвид Мэтсон. Баптист. Это ее отчим. Значит, это его книга. Он бывший военный. Бывший или действующий? <laughs> Aww. Joyce has a little um, shrine to William. Her new husband may not be such a douche. Отдых в Сан-Франциско с Уильямом и Хлоей, которая вот здесь вот. <laughs> да. Наверное, он не такой уж плохой, как думает о нем Хлоя. Uh-oh. The prices are late on their bills. Holy shit. На 4000 баксов. Представляете, на 4000 баксов. Это же, это вообще, это же вообще денег, что нет у нее. Joyce looks happy. Chloe's stepdad might not be a douchebag after all. Джойс счастливая, а вот Хлоя нет. Вообще нет. Что He здесь? still works at the diner. And Chloe's new dad is a security guard. <laughs> Uh-oh. Охранник? Хм, интересно, где? Не в Аркадия Бэй ли? А, это, в институте нашем. Извиняюсь, Аркадия Бэй. Аркадия Бэй это город. А мне нужен именно институт. Аркадии Бэй. И мы загружаемся вниз. Так, мы спустились. Почта. Что здесь? Что здесь? Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Um, да, вообще не купаются в деньгах. Все счета просрочены. Nope, someone locked it from the other side. Ладно, не открывается, так не открывается. Что здесь? Что за фотографии? Always smiling and laughing. Вот такая, но она по-другому улыбается, по другому поводу, скажем так. Ну, клевая фотка. Я думаю, у, у многих девушек есть такая фотка. Кейт нам пишет. Эм, Макс, как ты? В порядке, а ты? Хочешь сегодня попить чаю со мной? Конечно, я буду свободна после четырех. Увидимся. Спасибо за помощь, Макс. Без проблем, этот парень тот еще мудак. Э, это на про охранника. Да. Про того охранника, который на нее орал. Хотя нет, чем не будем включать юзер. Ладно, все. Выключайте баг. Что здесь? О. I'd love to go to Paris too. At this rate, they'll be lucky to get to Portland. Да, они вообще никуда не накопят, им счета надо закрывать. Still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. молоко, финал, ой, ладно. Хлопья, молоко, арахис, масло, шоколад, пирог, пирог, банановый ликер и туалетная бумага. Туалетная бумага подчеркнута просто я не знаю сколько раз. Журналы какие-то. Еда. I do miss Joyce's cooking. М-м, закоптился весь камин. А заезжная дверь. Могу выйти? Я могу выйти. Клево. Я могу выйти. I can feel Autumn pushing. William used to grill awesome burgers for us. I wonder if he was. the Ой, это last что one to такое? use Что за рисунок? Что это такое? That took Chloe and me the whole day to draw. Да. Almost invisible now. Ай. Ну, идут года. Что поделать? Качели. Да, присядем на качели. Посмотрим природу. What do you truly want to do when you grow up? Max, I'm already grown up. What about you? Travel. That would be awesome. Explore the world, go far from here. Far from me? Thanks a lot, dude. Dude, you would totally come with me. I need a bodyguard for our adventures. I would be like Lara Croft, except real. That would be majorly cool. Totally. We'd have cars and boats and planes all over for instant escape. And no adults could tell us what to do. Count me in. What would you do while I was bodyguarding you? Maybe take pictures of our adventures. I would love to be a photographer. As if I ever could be. What are you talking about? Max, you are a photographer. Your pictures could be in a museum. Someday they will. I believe in you. Получается, она уже с самого детства хотела стать фотографом. Хотела и, получается, стала, да? Исполнила свою детскую мечту, хотя бы одну из. Эм, что здесь? Ой, какое-то пятно. Что за пятно? Интересно. Hey, I remember that stain. Chloe and I knocked Офигеть, вино. We got so busted. If I took this picture, the deer would be standing on your ass. <laughs> Ну да. Вот какая плазма у них теперь. Не то, что там. Damn, it's the couch. We used to pretend it was a pirate ship. Ой. Looks like a shipwreck now. А, вот, присесть. Я уж думал идти, а можно Come сесть on, даже. open it, chicken. Hold on, and I'm not chicken. Prove it. You drink first, Max. No way. It was your idea, Chloe. Whatever. Give me that bottle. Well? Tasty. Very tasty. Here, I, I want to sip. Sorry. This is not for kids. Don't be greedy. Give me some. Oh shit, the carpet! Yeah, <laughs> that, that's Lucy's Venom. My parents are coming. Cover it up. Да, видать, сильно им досталось после этого. Ладно, нам надо искать инструменты. Где они есть? Осмотрим. А, книги. Давай, все, идем. Что здесь? This is so lame. Нет, здесь пусто. О, тот самый олень. Сколько еды, ё вы представляете, сколько тут еды? Ёмная, это просто капец. Да, да, да. Ну, не сотни лет, но на десятилетия так бы, блин, это, сосесть тут просто вечерами хавать. He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Оу, это тот самый охранник. Па-па-па. Упс как говорится. Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? You've got be shitting me. Да. О, фотка с армии. Когда он был сал, да, там? Скажи, пистолета не хватает, да? Хм. Ага. One of these guns is missing. I hope Chloe's stepdad isn't packing heat. Я надеюсь, что его Хлоя не носит с собой. Вот это самое главное, реально. Yes. Score. Yes, score. Десяточку. <laughs> Погодите, что за инструмент? А, это, наверное, типа нужный нам. Ладно. Сначала все посмотрим. Все, я хочу все посмотреть. Телевизор. Э, Карта? Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Расположение камер. Ого! Он дома повесил себе, где должны быть камеры. Ты серьезно, что ли? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For real? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Да. Плохо все. Ну, это ненужные нам We инструменты. need tiny tools for that camera. Да, да, да. Я уже нашел где. Я уже увидел. Шкаф. Что здесь? Здесь, здесь еда. Здесь просто еда. А здесь... Оу. Butterfingers. Оу. Ладно, это мы потом справим. Kate Marsh. Why the hell would he have pictures of her? Ага. Okay, this is getting totally weird. Кейт Марш, она что-то знает. Так, ладно, отмотаем тогда. Чтобы не узнали, что это мы сделали. Да, так. Ноут. Могу? No password. Пароль. Like it would help me find tools anyway. Ясно. Инструменты. Они, наверное, упадут, да? Ooh, precision screwdrivers. Except I can't reach them. Так, ладно, включаем. Смотрим. И а... Да. Да, теперь я их не подниму. Ладно, посмотрим, что я могу сделать. Так. О, картонка. Точно. Точно, сейчас они упадут на них, я подберу. Все идеально. Вообще. Включаем. Ну пропускаем. Мы это все видели уже. Выключаем. И картонка. Вытягиваем, давай. Yes, you have mad skills, Max. Пам-пам-пам. Все, мы можем возвращаться. Пароль мы не знаем. I should go back upstairs before Chloe freaks. А, стоп. Я хочу открыть дверь. Здесь есть дверь, я ее хочу открыть. Давай. Чтобы была. Так. И идем. Так, поднимаемся уже наверх. Поднялись, уже поднялись. Идем. Открываем дверь. Открываем дверь моей в комнату. Садимся, наверное, за стол. Или нет? Не знаю. А, да, за стол, за стол. Все. Она чинит фотоаппарат. Или нет? Странно надежда четвертку, вот что я могу сказать. Ну ладно, я не профессионал. Нет, видимо, она тоже не профессионал. So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah. I just took them today. Let me see. Wait. I've seen this before. Uh, no way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. Да. You hella saved my life. Ну да. Now tell me the truth, Max. Эх, да, я I была. was there, Всё. hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? М, Вот так. I Будем wasn't врать. I know I look a lot different. I was scared too. I, I couldn't see straight. I don't blame you, Max. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Целиком и полностью. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Эм, Кому? Like who? Like anybody. Stop stalling, sister. The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Ну Don't trust простите. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. Что бы сейчас не рассказать, а? Вот и вправду, что бы сейчас не рассказать? Что это такое, Хлоя? Что ты там ищешь вообще? А ну показывай. I, uh, it last month. Что это такое? Что это? Что это? Ну. Задумалась так еще. This Видимо. А. -а, -а. I want you to have it. That's Отец so всё-таки cool умер. you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. конечно, Now that I so get that sweet. mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. Trash You're this place. crazy. Yep, yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. <laughs> Капец. Ну ладно. Просит сфотать, значит сфотаем. Музыка. А, музыка, надеюсь. Не повесит на меня музыку. Авторские права, но все равно. Ну блин, почему она никогда не показывает, а? This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. <laughs> Yes! Break it down, Max! Chloe, are you there? Yo, turn it off! Turn it off! Вот и все. Dude, the music's not even on! <laughs> да, конечно. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Um. Chill, I'm changing. Is that okay? Под кровать. Шкаф. Шкаф. Ах. Так, назад. Отодвигаем торшер. Давай же, да. Блин, быстрее. Давай быстрее. around, soldier. Chloe, open this door. Все, есть. What's going on in here? Оули Jesus, I'm щит. just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. Ой-ой-ой. One of my Что? guns is missing. А, то есть все-таки Хлоя его взяла. Did you Так и take it? думал. Oh God, I didn't take your stupid gun. You do not believe in gun control? Wait, is that grass? You been token up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Так. Ладно, давайте вмешаемся. I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home, especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Мне интересно, Like this откуда он знает afternoon. мое имя. You don't have anything smart to say now, do Get you? the hell away from Huh? her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Ошибаешься. You know, you're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Упс. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. Что там? Что там у тебя? Ну? И? Долго, I'm слишком... Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down. Chillax. Всё-таки она sister, взяла, it's да? not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust eh. Ethan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, mm-hmm. let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Nope. Как говорится, как скажешь. О, это точно. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe. I have to think about my own future. Да ладно. Спасем ее в этот раз. Потом она нас. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Перед ней по-другому никак. Она не поймет просто тогда. И куда же мы перемещаемся? В маяк? Тот самый маяк, да? Тот самый, который был во сне, видении, что это? Видение, ладно, будет видение, не сон, все. Видение. Видение. Видение, что я дурак вообще, видение. Ой, как красиво. Закат такой, деревья. Куст. Олень, олень, олень, олень totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke! Slowpoke. Давай, Макс, пошли. So why do I feel like I was just here? Это видение. This is the exact same path I да, да, да. Я это уже давно понял. Пошли. Побежали, ладно, чтоб не ждала нас она бревна. О, Уоррен. Ай, стой. А, Макс на связи, земля, вы белый рыцарь, Уоррен тут. Я знал, что ты беспокоилась за меня. Побили его так. Жалко, конечно. Я твоя должница, спасибо за сегодняшнее. Перезвоню тебе позже, обещаю. Незик, и ты все еще должна рассказать мне свой большой секрет. Кек. М да. Кек. Кек, бишь, кек. Birds are so Пам-пам. lucky. They can always escape. Могут. Костер. Что за костер? Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. I never made it. Trust no one. Я не знаю, как это переводится. И не собираюсь, мне лень. Это кто? Это Йети? Или что это? Clearly, the Bigfoots are Бигфуты. everywhere. Бигфуты. Бигфуты. Ой, граффити. Weird. Those glyphs remind me of the wind. Ветер? Не знаю. Не напоминает мне ветер это. Так, ладно, посмотрим. I remember racing up and down the steps. <laughs> Оттуда прям с самого верха вниз. Офигеть, я бы хотел так побегать. Реально клево. Ой, какой вид. Красота. О, фото. Надо сделать фото. Надо сделать. Клевая фотка, блин. Я тоже такую хочу сделать, честно. О, ну-ка. Да, вот она, вот эта фотография. Так. Хлоя, поговорить. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. С удовольствием. My pleasure. Feels nice out here after all that drama. You really took one for Team Chloe. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Зря оно. М, Так, He ладно. freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did <laughs> you Рэмбо. take a peek? М, Да, Well, yeah, I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh. Other Blackwell students. вот-вот. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't. Ага. Она не знала про Your камеры, house is офигеть. under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew О, it. He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Да, не говори Sometimes ignorance никому. is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. А секрет Нейтана? What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. Со And he goes слабительным. into some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. А что он, что сделал? So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. Сильно ты I was напилась. one step ahead and put something in my beer. М, God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. С Everything камерой. was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. <sighs> Max, it was insane. Бедная. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. You А, brought a gun. That was Nathan's last mistake. а, ну, скорее всего, да, вот так It's вот still еще dangerous, опасен. Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. Ну хватит издеваться. Always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. Это судьба, реальная судьба. Я ее спасла. Спасла. Угу. Спас, ладно, все, спас. Сложно так это. Когда главный герой девушка, а ты парень разговаривать. ну ладно, что поделать. У меня выбора нет. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Я мне кажется, она мертва. Я так до сих пор думаю. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Ну, зря ты так. Ой, что-то не то. Опять? Что-то что, -то, что -то не что-то плохое происходит. Опять? Да ну блин! Это же жесть. Это... Это все это... Капец. Ужас. О, олень. Олень? Призрак оленя? Что это такое? Да, это призрак оленя. Ладно, пойдемте. Надо побыстрее идти за оленем. О, хорошо, что я в эту тропинку пошел. Так, надо перемотать. Надо перемотать. Ай-яй-яй. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Есть. Мы прошли. Что он? Оно еще даже не упало. А, ого, я отмотал далеко. Ну, ладно, нормально. Олень. Стоп. Отходим. Ждем. Да. Мне повезло, она целиком прошло. Даже перепрыгивать не пришлось. Олень, пойдем дальше. Ой, а как мы здесь пройдем? Ты-то перепрыгнешь. А я. Оу, воу, воу! Оули А, блин, зря. Так. Быстро, быстро, быстро, быстро. Хлои здесь нет. Газета? Что за газета? Что за газета? October 11? Is this Friday? Это будущее. Блин, это будущее. Я вижу будущее, что ли? Еще, помимо отмотки назад. Ого. Надо спасать город. Но как? Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real, it's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about five tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know Еще what как I have, видеоигра, but I кстати. have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Наверное, шторм. Макс, start from the beginning. Tell me everything. Капец, снег. Вы представляете, снег. Ужас. 25 градусов, а снег идет. Так, это устанавливает новую камеру на доме. Наружное наблюдение, да? Лучше дом докрасил, да. Ну, это, кажется, ее мать. Закусочная же ведь, да? Да, скорее всего, это ее мама. Уоррен пишется с кем-то. И увидел снег. Да, да, да, да. Кейт. Блин, она плачет. Опять что-то случилось. Или все то же самое. Собака? Ты вообще кто такой? Накуренный. А, Виктория. Все злится на Рэйчел, которую ни, ни, никто не видел уже несколько месяцев. Ректор, блин, еще стоит попивает кофеек вместо того, чтобы наказывать Нейтана. Вообще гад. О, Джефферсон, учитель. М, заметил снег наконец-то. И Нейтан со своей камерой, господи. Ужас вообще. Документы? Что за документы? Келли, Рэйчел, Синни, что? Кто это такие? Что за документы, интересно? Ладно, на этом мы тогда, получается, закончили этот сезон, эпизод. Этот эпизод, да. А, если бы у меня были деньги на оставшиеся 4 эпизода, я бы их обязательно купил сразу, прошел бы для вас, но так как у меня их нету, то когда-нибудь потом я не откажусь от любой материальной помощи в виде ну, той же самой полноценной игры эпизодов оставшихся, или просто денег немного на них, или полноценно на эту игру. В общем, я никогда не отказываюсь от материальной помощи, ведь она мне очень нужна. И всем спасибо за просмотр, ставим лайки и ждем остатка игры, то есть 4 эпизода. И не забываем, что я читаю и отвечаю на ваши комментарии, так что оставляйте.